Arkadaşlar iyi akşamlar. <coughs> Özür dilerim. Umarım dünyanın neresindesiniz. Genç bir kafayla benim sözlerimi duyuyorsunuz. Ee, arkadaşlar ben e, ana dilim Türkçe olmadığı için e, bu kanalı çok az kullanıyorum. Yani Türkçeyi çok az kullanıyorum. Bundan sonra uğraşıyorum ki e, çok daha aktif olayım. Ee, onun için kendi ana kanalımda e, kısa olarak her dille program kuruyorum. Ama demokrasi adında bir kanal kurdum ve orada da Türkçe e, programlarımı paylaşıyorum. Umarım takip edersiniz. E, şu anda e, Erdoğan'ın Yunanistan'la ya da Suriye ile dış savaşı konuşmak istiyorum. Benim görüntüme göre Erdoğan maalesef Oturduğu koltuğun değerini bilmedi ve orada çok kirli işler yapmış ve altına kir yapmış ve o koltuktan kalkmayı beceremiyor. Maalesef e, e, Türkiye çok kötü durumda. Bu yaz turist bekliyor ve onun için yazda e, savaşa girmek istemez. Ama yazdan sonra belki sonbaharda e, iş savaş olmasa ee, Erdoğan hala bu kafayla devam ederse ve altılı masa gerçekten e, bu e, gündemi elinde tutmasa maalesef olabilir. Ve sizin çocuklarınız maalesef bu arada gidecek çünkü Erdoğan e, savaşa kalışmayacak ve ne kendisi ne çocukları ne siyasilerin çocukları bu savaşa girmeyecek ve maalesef garibanın çocuğu ölecek. Ee, yardım edin ve bu savaşı engel olun. Ee, Suriye'deki savaş bizim bölgemizde yani Kürt bölgesinde olacak ve maalesef bizim çocuklarımızı da mahvedecek. Ee, umarım ki bu savaş olmaz ama tek yolu sizin e, aktif olmanız ve altılı masa gerçekten e, gündemi elinde tutması ve gerçekten bürokrasiyi elinde tutması. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan rica ediyorum. Rica ediyorum. E, biraz daha aktif olsun. Biraz daha e, yeni hükümetin başı olarak e, bürokrasiye dihalet etsin, müdahale etsin ve bürokrasiyi eline tutsun e, şu anda tek çare e, te, e, Kılıçdaroğlu'nun bürokrasi elinde tutması. Şey, tek çare gerçekten e, Türk genci e, Kılıçdaroğlu'nu duyması. E, ondan daha daha sağduyurlu bir siyasetçi şu anda e, kanuni olarak ana muhalefet e, lideri olarak e, sizin böyle bir şansınız hiçbir zaman olmamış. Yani gerçekten kanun olarak Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu e, ana muhalefet partisi olarak devletin başına geçebilir ve bu e, sizin büyük şansınız. Onu desteklemeniz lazım. E, demokrat olmasını gördünüz. E, e senelerce denedik, gördük. Rica ediyorum e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tek bırakmayın. Rica ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tek bırakmayın. Ve sizden de rica ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Bürokrasiyi elinize tutun. Zaman çok az. Dört ay. Dört ay içinde bunu yapmasanız belki savaşa girebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu rica ediyorum.